Bueno, eh, yo voy a hablar acerca de, este tema, investigar, crear para la liberación. Hay unas preguntas en, mi ah, charla que después podemos ah, tener una conversa, un diálogo, porque son preguntas que me hago a sí mismo, más hago también a ustedes que están oyendo, eh, pueden reflexionar cómo relacionar estas preguntas con sus propias investigaciones. Ah, yo soy ah, un trabajador científico ubicado en un país desarrollado que no prioriza la ciencia para su desarrollo. Ah, no sé cómo está la situación en Colombia, pero creo que es similar. En Brasil nosotros em, hemos unos cortes en la eh, financiación de la ciencia que son equivalentes a lo que eh, tendríamos a... 20 años atrás. Eh, entonces, estamos en una situación muy precaria para hacer ciencia. Esto no es porque, ah, solamente porque eh, Brasil no tiene dinero, más es una situación ah, geopolítica global que afecta Brasil, afecta Colombia. Eh, creo que estamos juntos en este desafío de este, superar el subdesarrollo. Entonces, para empezar la discusión, creo que tengo que asumir mi, propia condición existencial como punto de partida para mis preguntas y proyectos de investigación. Porque si lo subdesarrollo afecta mi condición existencial, no puedo ser lo cientista, lo investigador que me gustaría, porque no tengo todas las ah, condiciones, Más puedo cambiar qué tipo de <laughs> investigador, me gustaría de ser. Eh, aquí en la foto eh, usted puede mirar eh, mi persona agindo para una, una greve, una manifestación contra los cortes en la financiación de la educación en Brasil en 2009. 2019 tenemos una paralización mas ahora que hay la pandemia no podemos más eh, protestar de este modo. Tenemos que encontrar, encontrar eh, buscar nuevas maneras de protestar contra los fuertes y la situación política. Eh, tengo me dedicado los últimos años a, a, pensar cuáles son los propósitos de las ciencias del diseño, cómo las ciencias del diseño se em, relacionan con este escenario geopolítico, la condición de subdesarrollo. Voy a hablar más del diseño porque es mi eh, área de actuación, más yo creo que las reflexiones son eh, válidas para otras áreas también. Eh, la pregunta que tiene que hacer al empezar esta investigación es quién está interesado en esta ciencia, en estas investigaciones. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer con el conocimiento producido por tales ciencias? ¿Cómo afectan nuestro mundo, nuestras vidas? Estoy muy inspirado por los ah, teóricos, investigadores, educadores de Latinoamérica, por ejemplo, Paulo Freire, que ah, en este año completó 100 años de existencia en este mundo, ah, una parte solamente por los libros que estamos leyendo, eh, reflexionando hasta ahora, mas hay otros investigadores, eh, por ejemplo, Jesús Martín Babero, un, un, investigador colombiano que eh, estuve estudiando en mi maestría, Rolando Farsborda, que es un sociólogo muy importante para establecer la, la metodología de investigación participativa, y muchos otros que no podría denominar, más estos son la fuerza de Latinoamérica ah, investigando lo que es la opresión y cambiando las, ah, los paradigmas científicos y educacionales para incluir las desigualdades que son un, hecho de Latinoamérica. Por otro lado, las investigaciones sobre raza, género, cultura fueron eh, Eh, utilizadas ah, para justificar a opressão de grupos sociais considerados inferiores. Aqui há um exemplo de uma pintura uh, denominada A Redenção de Cam, uh, eh, que foi pintada por um pintor espanhol em Rio de Janeiro no século XIX. Uh, este eh, pintor ah, muestra la teoría de la del branqueamiento como una bendición divina, como una cosa que ah, la raza eh, se torna más pura a medida que las generaciones van se hibridizando, más en este hibridismo los opresores, los colonizadores, los portugueses hagan ganando. en la izquierda una, una abuelita eh, negra, estás agradeciendo la, la, piel blanca de su ah, hijo, eh, porque ah, hay un proceso de de apagamiento de sus raíces culturales que son consideradas inferiores. Esto es eh, un ejemplo de las artes que fue utilizado también para sostener ah, posiciones científicas como la eugenia, en Brasil, en otros ah, estados, otros países. Entonces, mi, pregunta es, ¿cómo puede la ciencia del diseño estar contra esta opresión y a favor de la liberación de los pueblos que son históricamente oprimidos, como los negros, como los indígenas, como las mujeres, como las, las, personas que tienen una, un preconcepto, una, una situación de eh, desprivilegio en relación a otros grupos sociales. Para sostenir ah, sostener mi charla voy a utilizar las ideas de un filósofo brasileño llamado Álvaro Vieira Pinto, que fue el maestro de Paulo Freire. No es mucho conocido, y estudiado en Latinoamérica porque fue perseguido, sus obras ah, son apenas publicadas muy recientemente y no están todavía ah, disponible disponibles en español. Mas Viera ah, trabajó en Chile ah, durante su e-, exilio en la CELADE, un centro de demografía asociado a la CEPAL, y eh, después asociado a la Organización de las Naciones Unidas. Eh, Viera Pinto escribió muchos ah, acerca de las relaciones existenciales entre ciencia y diseño. El ah, punto punto de partida para Viera Pinto es que el mundo en que vivimos es producido socialmente por nuestras manos. Eh, no tenemos contacto directo ah, o inmediato con la naturaleza, sino a través de mediaciones. ¿Qué mediaciones son estas? la lenguaje, la técnica, herramientas y el propio diseño. el, diseño es una mediación como tantas otras, más una mediación que puede ah, nos traer una reflexión ah, acerca de los procesos de elaboración de estas mediaciones. Para producir nuestra existencia en este mundo que es ah, artificial, que es humano, necesitamos dominar las mediaciones y desarrollar nuestra conciencia. El diseño es una manera de desarrollar la conciencia acerca de nuestras mediaciones. La ciencia del diseño es la, como Viera Pinto definía, eh, decía, una ah, autoconciencia máxima posible en cada cultura, sino que esta definición ah, existe una forma de ciencia en toda la toda la culturas humana aunque con otros nombres a la magia, eh, la pagelanza, eh, otras actividades, chamanismo, son formas de ciencia de conocer nuestro mundo humano. El, el, mundo humano es el mundo que es posible cambiar, transformar a través del trabajo. En la autoconciencia, la ciencia que desarrollamos amplía el dominio de las mediaciones empleadas por el trabajo que transforma nuestro mundo, que torna nuestro mundo más humano. A su vez, la transformación del mundo crea posibilidades para conciencia. Hay una relación, un ciclo dialéctico de abrir nuevas posibilidades para la conciencia por cambiar, transformar el mundo. Entonces hay nuevas formas eh, de conciencia mediante el trabajo. Eh, por ejemplo, las culturas indígenas cuando van a erguir un edificio, una, una oca, eh, tiene que transformar, cambiar su, eh, su entorno, sus materiales, eh, la, la, relación con la naturaleza se torna más mediada, más distante, por lo tanto hay más posibilidad para dedicarse a otros tipos de trabajo que van a desarrollar nuevas formas ah, de utilizar las fuerzas de la naturaleza. Esto es ciencia y, eh, eh, claro, para Viera Pinto existe una ciencia indígena, una ciencia negra, una ciencia de las mujeres y muchos otros tipos de, ciencias. Pero en nuestras ah, sociedades que son divididas por la geopolítica, por el capitalismo, colonialismo, patriarcado y otras opresiones, É todo o trabalho é científico, pero algumas formas de trabalho se legitimam historicamente como mais científicas, se põem como superiores. Esto é descrito por um grupo de investigadores de Latinoamérica uh, ah, chamado eh, Modernidade Colonialidade como a colonialidade del saber, que estabelece hierarquias entre pessoas através de dicotomias, de umas separações Eh, que no son ah, muy bien ah, sostenidas en la eh, mirada histórica de los procesos, mas son ideológicamente sostenidas a través de eh, fuerza bruta y violencia algunas veces. Por ejemplo, ah, la separación entre trabajo científico y trabajo técnico da origen a muchas otras separaciones, divisiones y dicotomías como el trabajo intelectual siendo más eh, superior, más eh, valoroso que el trabajo manual. Eh, por analogía, las ciencias puras, las ciencias duras, las ciencias exactas, las ciencias de la naturaleza son más importantes, más básicas que las ciencias aplicadas. Y la ciencia desarrollada en la geopolítica, las ciencias de los grandes centros urbanos, las antiguas metrópolis coloniales, es superior que las ciencias subdesarrolladas de las antiguas colonias como Colombia y Brasil. Y por último, la más ah, ah, ilusoria de las divisiones, la división entre teoría y práctica, que es Ah, muy funesta ah, para el desarrollo de ah, espacios como nuestros, con naciones como Brasil y Colombia. No podemos aceptar la división entre teoría y práctica porque tenemos que luchar en estos dos ámbitos, tanto la práctica como por la teoría. Si no tenemos una teoría propia, si importamos la teoría de fuera y solamente aplicamos, solamente ponemos en práctica lo que aprendimos ah, fuera de nuestros países, no tenemos un desarrollo local. Vamos a desarrollar apenas lo que ya están <laughs> desarrollados y simplemente confirmar las teorías ah, eurocéntricas de cómo el mundo existe, eh, cómo las cosas funcionan y qué podemos hacer. No, podemos tener nuestras propias teorías, nuestras propias prácticas y podemos desarrollar esos dos aspectos de la ciencia unidos eh, en una cosa sola que es la praxis. Entonces, Viera Pinto recomienda para superar esta dicotomía que consideremos nuestra propia condición existencial de investigadores como parte del problema investigado y también como mediación tecnológica mi cuerpo, cuerpo no es solamente un soporte biológico para mi, mi mente, para mi, mi, psicología, mas también es un instrumento y una, una condición biológica existencial. No existo sin mi cuerpo. Y no soy un investigador sin mi cuerpo. Y mi cuerpo es parte de del problema que investigo. Por ejemplo, si mis problemas eh, eh, son acerca de la hambre, eu tenho que reconhecer que esta está relacionado com minha própria posição as um investigador, com a desigualdade social que estabelece umas poucas pessoas trabalhar intelectualmente com a ciência, outras pessoas vão trabalhar manualmente e vão receber uh, ah, menos uh, ah, dinheiro por uh, ah, seus trabalhos. Então, temos que reconhecer que esta condição subdesarrollada Ah, no podemos hacer la misma ciencia que en las metrópoles coloniales, porque las, ciencias de las metrópoles coloniales van a justificar la hambre como natural, eh, que las personas que tienen hambre no son buenos trabajadores y sus trabajos no tienen valor. Por tanto, ah, la hambre es inevitable. No, para nosotros nos, la hambre es inevitable y podemos ah, buscar en nuestros pueblos, nuestras ciencias, recursos para, solucionar ah, para solucionar los problemas del hambre. La colonialidad de conocimiento siempre nos va a llevar a pensar que las soluciones para nuestros problemas están en otra parte, en otro tiempo, pero nunca aquí y ahora. Por ejemplo, los transgénicos prometen, ah, los organismos genéticamente modificados prometen que van a traer ah, más comida por un costo más bajo, mas esto no es verdad porque hay hay muchos años que tenemos ah, transgénicos, eh, la hambre están ah, creciendo en Brasil, por ejemplo. Eh, nos esquecimos, nos olvidamos de las soluciones que ya tenemos en nuestros ah, locales, en nuestras comunidades. Nuestras propias ciencias tienen un conocimiento muy rico de, de nuestra fauna y flora, por ejemplo, cuántos, hay cuántos tipos, especies de de maíces que podemos ah, ah, cultivar y eh, obtener resultados maravillosos, muy buenos ah, contra la hambre, mas si tenemos la mentalidad colonial de que los, mejores que vienen de fuera, lo importado es mejor que tenemos aquí dentro, entonces no tenemos salida para la hambre. Ah, para descubrir entonces lo que es posible en aquí y ahora, debemos comprender nuestras, las orígenes históricas de nuestros problemas. Ah, lo utilizo, por ejemplo, el concepto de contradicción para capturar esta historicidad, y eh, considerar la hambre, y eh, la, lo opuesto, la obesidad como posibles de, de, de se pasar al mismo tiempo. Ah, eh, es, es el fenómeno conocido también como la fome escondida, eh, eh, tiene que cruzar este fenómeno con la explotación del trabajo, por ejemplo, la capital eh, tiene más valor que el trabajo humano, entonces hay un, trabajo desvalorizado que no, es, no genera ganas suficiente para alimentar a las personas que tienen hambre. En mi tesis doctoral identifiqué identificó una práctica de diseño expansiva que incluye las contradicciones como fuente de cambio en las actividades y espacios sociales. Pues, desde que defendí, sostení mi tesis en Holanda y regresé a Brasil, he centrado mi investigación en la contradicción específica de la opresión, me pregunto cómo oprime y cómo libera el diseño. Y eh, en esta imagen hay muchos ejemplos de eh, utilización del diseño por nuestro gobierno y sus apoyadores de Brasil intentando crear un falso nacionalismo que es muy opresor, en que no, hay, no figuran los indígenas, no figuran las personas negras y no, no hay mujeres. Eh, apenas hay violencia ah, violencia, exhortación de una masculinidad muy tóxica que son materializadas en los objetos. Eh, por tanto, tenemos que criticar y mostrar que hay diferentes maneras de hacer diseño. Uh, ah, aquí hay un, un ejemplo, un, un, diagrama que muestra lo que es la contradicción de opresión según Paulo Freire y otros que estudiaron. Uh, hay una, una interacciones estéticas entre grupos sociales históricamente privilegiados y grupos sociales históricamente desprivilegiados. Los opresores intentan disminuir, excluir, deshumanizar a los oprimidos, más los oprimidos reagen, eh, eh, desarrollan estrategias tácticas de resistencia y eh, desarrollan su conciencia de que están oprimidos, de que necesitan luchar para ah, transformar las estructuras de la sociedad. Eh, eh, si, podemos, pongamos mi propia condición existencial en el problema como parte de la contradicción de opresión, entonces hay una opresión específica que ah, los diseñadores, los designers están implicados. Ah, los diseñadores son personas que utilizan computadoras o otros artefactos para oprimir a otras personas. Os usuários são pessoas que usam, utilizam computadoras para libertar-se da opressão E há eh, estas interações estéticas eh, acontece, eh, se passam por estas mediações computacionais. Este é um âmbito de, de investigação que muito me, eh, eh, eh me inspira a buscar, buscar soluções e alternativas e problemas alternativas. Los proyectos, voy ahora a mostrar un ejemplo de cómo los proyectos de investigación en diseño a menudo incluyen experimentos artísticos en la creación de situaciones. Yo creo que esto también es posible en otras áreas, no solo en el diseño, más voy a mostrar lo que eh, tenemos ha sido en Brasil como una forma de eh, provocar eh, ideas para sus propias investigaciones lo primer experimento que hicimos, es eh, mírate a ti mismo como una persona oprimida. Eh, tenemos que muchas ah, técnicas, más lo teatro del oprimido es la mejor para ah, reconocer que estamos siendo ah, víctimas de opresión. Por ejemplo, cuando desarrollamos plataformas digitales de trabajo que precarizan, que disminuye las condiciones de vida de los trabajadores y eh, reduce trabajadores a emprendedores que no son trabajadores, que no trabajan, que solo hacen unas cosas ah, por el, placer, por gustar de hacer, eh, no reciben en troca un valor que sea adecuado para su trabajo. Entonces, el Teatro del Oprimido, tenemos ha sido varios de estos eh, teatro foros, sesiones por la videoconferência e utilizando estas uh, máscaras virtuais, que são muito bonitas e muito interessantes para conhecer a perspectiva da pessoa que está oprimindo e a pessoa que está sendo oprimida. No segundo experimento, uh, busquemos mirarte a ti mesmo como uma pessoa opressora. Se sou um desenhador, desenhador eh, como puedo oprimir a outras pessoas? Há Ah, de nuevo, ah, ah, otros métodos, otras técnicas, más esta eh, arcoíris de deseo, que es una técnica inclusa en lo teatro del oprimido, podemos retirar los opresores que están en nuestras cabezas, los policías <laughs> que están en nuestra cabeza, entonces materializar en un dibujo, en una, una charla, unas palabras que son, estos policías hablan en nuestra cabeza todo el tiempo y podemos charlar con estas policías, podemos enseñar ah, eh, una, una, escena de improviso, entonces podemos reconocer cómo la opresión instalase dentro de ah, nuestro ser y intentar luchar internamente ah, así como externamente a la opresión. En el tercer experimento eh, reconocemos, tenemos privilegio, tenemos una condición eh, mejor que muchas otras personas que no pueden eh, trabajar científicamente, recibir ah, dinero por su trabajo científico, por su trabajo intelectual, que no es reconocido, más para nosotros es reconocido. Entonces tenemos privilegio que podemos compartir con las luchas de liberación los estudiantes, por ejemplo, de eh, comunicación aquí a Universidad Tecnológica, ah, tienen que escribir libros, eh, eh, proyectar, diseñar los libros, ¿Por qué no diseñar y escribir libros ah, como personas oprimidas o para personas oprimidas. Si son mujeres en la sociedad brasileña, son ciertamente oprimidas. Pueden escribir libros sobre la opresión de ser una mujer en Brasil puede también escribir y eh, diseñar junto con una persona negra, si no es negra, en la persona negra hay hablar, escribir, eh, y decir en los libros eh, qué es ser negro en Brasil. Eh, este es un proyecto muy hermoso que muchas diferentes estéticas, nuevas interacciones estéticas están siendo creadas por el cambio del la punto de partida si venimos como personas que potencialmente tienen privilegio y podemos compartir, entonces tenemos nuevas posibilidades de ser una persona más consciente y responsable en nuestra sociedad. Lo cuarto, experimento, reconocer que nuestra libertad o tu libertad depende de la libertad de los grupos sociales a los que perteneces. Entonces no puede ah, caer en la falsa ideología del eh, neoliberalismo de que la libertad es solamente una propiedad de acción individual. Esto es una falsa ideología que provoca la deagregación de nuestra sociedad, nos impide de luchar contra la opresión, porque así, así cuando estamos con privilegio no luchemos más, eh, más otras personas no tendrán privilegio, hay unas pocas personas que tendrán privilegio, porque esto es lo que es los privilegio. Si queremos tener libertad completa, tenemos que tener la libertad de los grupos sociales. Y aquí hay un ejemplo como eh, empezamos un proceso de investigación con nuestros estudiantes partiendo de la opresión sentida individualmente para la opresión sentida colectivamente. Lo pregunto a los estudiantes, ¿quién eres, quién eres tú ahora? Eh, eh eligen unas cartas que tienen una una, serie de cartas con múltiples identidades que son contemporáneas en nuestro país. escogen eh, eh, escoge, eh, las cartas que, que expresan lo que quieren ser después de su tesis. Entonces es un ejercicio para pensar cómo el diseño puede transformar su propia existencia en un diseño ontológico. Más, como es un diseño ontológico crítico, sabemos que no es ah, tan simple. <laughs> Querer no es poder, porque el poder está limitado por la opresión. Entonces, lo pregunto a los estudiantes, ¿qué te impide de llegar allí? Y por otro lado, ¿qué estás impidiendo personas como tú, eh, se vuelvan así? Personas como tú es personas que son parte del mismo, del mismo grupo social que pertenecen. Entonces es un proceso de reflexionar ¿ah? ah, acerca de su condición existencial, que no ah, solamente es una actitud del investigador, de los maestros, más también de los estudiantes. El quinto experimento eh, es despertar la conciencia social del cuerpo colectivo con eh, investigación y diseño participativos que son una riqueza muy grande que tenemos en Latinoamérica. Somos pioneros, ah, tenemos empezado ah, a utilizar y eh, desarrollar estos métodos para ah, desarrollar nuestras conciencias sociales. Esto es una cosa muy importante para, para nuestros, nuestros territorios. Y aquí hay un ejemplo de estudiantes de Universidad Tecnológica escribiendo un manifiesto, manifiesto portátil sobre la responsabilidad política del diseño en 2019, cuando podríamos <laughs> tener el contacto físico. Entonces ah, hay un, movimiento para ah, reconocer las diferencias de opiniones, de posiciones políticas, más ah, a, pesar del disenso, de, de divergencias, nosotros sentimos que estamos juntos en las luchas contra todas formas de opresión. Por tanto, vamos a abrazar <laughs> y las mujeres eh, sintieron que estaban muy empoderadas por esta actividad porque eran mayoría. <laughs> Eh, esto eh, fue un, momento que las mujeres sintieron que tenían una conciencia de formar un cuerpo, colectivo más fuerte para luchar contra el sexismo en nuestra universidad tecnológica. después de de este manifiesto portátil, los estudiantes ah, em-, empezaron a escribir un manifiesto digital. entonces rompieron casi todas las reglas del diseño colonial que conocían para tomar conciencia de, esta opresión del usuario. Utilizamos Google Drive y las ah, oportunidades, las propiedades que tiene muy limitadas para formatar el texto. Eh, eh, más una cosa muy importante de Google Drive que muchas manos podrían formatar el texto al mismo tiempo sin ah, concordar, sin tener un, consenso, <laughs> lo que es lo mejor de diseño. Entonces lo manifiesto, el llamado Manifesto Design Disenso para celebrar esta posibilidad de luchar contra la opresión, aunque no tenemos o consenso acerca do que é melhor para nossa sociedade, mas pelo menos temos uma, uma consciência de que a opressão não é boa para ninguém, ninguno, para nadie. Uh, el movimento empezado por el manifiesto uh, que ha generado muchos otros proyectos, eh, mas voy a destacar uh, Laboratorio de Diseño contra la Opresión, eh, empezado en 2021, es muy, reciente, mas hay muchos estudiantes, eh, otros maestros que buscan ah, a, través de una autogestión o un proceso horizontal de organización ah, empezar otros proyectos y eh, articulaciones con movimientos sociales. Los proyectos de investigación de lado se desarrollan en red, basados en relaciones concretas entre muchas personas y muchos grupos. Aquí una visualización que tentamos ah, ah, ah, reconocer estas múltiples relaciones y cómo los proyectos son una aglutinación, una, reunión de muchas relaciones, no son cosas o objetos estáticos, sino que son organismos, son cuerpos colectivos se organizando contra formas específicas de opresión. Para concluir mi charla, Segundo Viera Pinto, el investigador puede negar sus orígenes y servir a otros cuerpos colectivos, pero esto no es la actitud moral más coherente. En la condición de subdesarrollo que nos encontramos en Colombia y Brasil, los investigadores deben identificarse con la gente y con la gente crear proyectos de investigación que son verdaderamente libertadores, que son libertadores nosotros, no solamente para los investigadores, <laughs> mas son libertadores para las personas que co-investigan con los investigador, que son paseros y que han investigados eh, en otras ciencias que no son reconocidas, mas que pueden ser reconocidas por estos proyectos, que así eh, pueden ser reconocidos como proyectos libertadores. Así, nuestro trabajo científico nos hará investigadores más conscientes de nuestras ciencias, nuestras culturas, nuestros mundos, en definitiva, uh, lo punto de partida también es lo punto de llegada. <laughs> no, si, si, mi condición existencial es el punto de partida para mis preguntas, mi condición existencial también es el punto de llegada, porque uh, para cambiar mi condición existencial y desarrollarla con mi ciencia en nuestro, mi país, tenemos que cambiar la condición de muchas otras personas. La libertad es solamente una condición eh, plena cuando es la libertad colectiva. Muchas gracias. Eh, espero que podrá eh, provocar unas preguntas, unas discusiones si tenemos tiempo ainda.